لەگەڵمان بن لەم ڤیددیودا ڕوونی دەکەینەوە سڵی خی گەورتان لێبێ خوشویستان من شڵاوم لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم وەکو هەمیشە ئەمڕۆ بە ڤیددیوەکی جیاوازتر لەگەڵتانم ئەویش ئەو ڕێگانە چین کەوا دەکەن پاتری لاپتۆپەکەت بۆ ماوەیەکی درێژتر خۆی بگرێ بۆ ماوەیەکی باشتر خۆی بگرێ دەکرێت هەندێکمان ئەو ڕێگانە بزانین و هەندێکیشمان تازە بین و شارەزایمان لەو ڕێگانە نەبێ بۆیە ئێمە لەم ڤیددیودا پێتان دەڵین ئەو ڕێگانە چین پێش دەست پێکردمان بە ڤیددیوکە بیر نەچێ لایکی ڤیددیوکە بکەن و سبسکرابی چناڵەکەمان بکەن بۆی بەردەوام ڤیددیۆی جیاوازتر ببینین لە بوارە یەکەم هەنگاو کە تۆ پێویستە بیکەیکە لاپتۆپەکە لەسەر شەحن نیە ئەویشەوەیە وینندۆز باتری سێرڤەر بەکاربێنی کە دەکەوێتە سەلیستی تاسکبار و لەوێ کلیکی لەسەرەکەی و باتری سێرڤەر هەڵدەبژێری بەڵام بێگومان بۆ ئەوەی پاتری لاپتۆپەکەت بۆ ماوەیەکی درێژتر خۆی بگرێ پێویستە تۆ وینندۆز باتری سێرڤەر هەڵبژێری دومین ڕێگا ئەوەیە کە تۆ ئەو ئەپلیکیشنانە یاخود ئەو پرۆگرامانی کە بکارێنێن ناهێنی دای بخەی ئەو پرۆگرامانەی کە تۆ کارت پێ نەماوە دای بخەی چونکە هەموو پرۆگرامانە لە باگراوندا باتریە بن هێزی سەر پاتریەکە بن و وە بەکاری هێنن بەبێ تواگەداربی بۆیە هەموو ئەو پرۆگرامانە دابخە کاتێک کە تۆ کاریان لەسەر ناکەی بۆ ئەوەی پاتری لاپتۆپەکەت بۆ ماوەیەکی درێژدن بۆ ماوەیەکی درێژتر خۆی بگرێ لە هەما کاتتا ڕێگایەکی تر هەیەکە لە بەشی وینندۆستیتینگدا لەو بەشەدا تۆ دەتوانی ئەو ئەپلیکەشنانت ببینی کە زۆترین هێزی پاتریان بەکارهێناوە تۆ دەتوانانی ئەم پرۆگرامانە بسریتەوە لە کۆمپیوتەرەکەت یاخود بە شێوازێکی کاتی ڕایان بگریت و بۆی کاری پێەکەن بێگومان ئەو هەنگاوانش بۆ ئەو بەشە لەسەر شاشەکە بە دیارەکەیەوە دەتوانن بچن بۆ بەشە و بۆ بەشی باتروگی سێج لەوێ واتوانن ببینن هاو شێوەی مۆبایلەکان لە کاتێکدا تۆ پێویست بۆیەکە پاتری لاپتۆپەکەت بۆ ماوەیەکی درێژتر بەکاربیێنی چونکە دەکرێت تۆ کۆمەڵێک کاری گرنگت مابێ ئەنجامی بدەیت بۆی لەو کاتەدا پێویستە کە تۆ ڕووناکی شاشەکەت کەم بکەیتەوە و لە هەمان کاتیشدا ئەگەر تۆ ڤیددیوە سەیری ڤیددیوەک دەکەی یا هەر شتێک ئەوڵە کوالەتەکەی دابەزێنی بەم شێوازە پاتری لاپتۆپەکەت بۆ ماوەیەکی درێژتر خۆی دەگرێت پاشان هەنگاوێکی زۆر گرنگێن لاپتۆپەکە لاپتۆپەکە کەوا دەکە پاتری خێراتر دابەزێ ئەویش ئەوەیە خێرا گەرمە بێ بۆیە تۆ پێویستە سێرێکی فانی کۆمپیوتەرەکەت کەیان بڵێن پانکی کۆمپیوتەرەکەت بکەیت واگەر پیس بە پاکی کەیتەوە چونکە گەرمبوونی کۆمپیوتەر واکە پاتری خێراتر دابەزێ و بە هەمان شێواز ئەمەش بۆ موبایل ڕاستە کاتێکە گەرم دەبێت خێراتر دادەبەزێ پاتریەکەی بۆی ئەگەر تۆ کێشێت هەیە لە لاپتۆپەکەتدا دەتوانی فانی لاپتۆپەکەت پاکەیتەوە فانی کۆمپیوتەرەکەت پاکەیتەوە وەگەر هیچ لەوانە حەلی کێشەکەتیان نەکرد تۆ پێویستە پاتەکەت گۆڕی بەڵام لە هەمان کاتدا ئۆپشنێکی ترێکە پێویست ناکە پاتەکە گۆڕیوە لە کاتێکیشدا کە پاتەکەی تۆ ئەی بشینێت دەتوانی هەر بەکاری بێنی ئەویش کڕینی باتری باک ئەپە یاخود بە زمانێکی خۆمان بڵین کڕینی پاوەربانکێکە بۆ لاپتۆپەکەت ئەمە کۆمەڵێکی زۆر لە پاوەربانکەن کە دەتوانین تۆ بەکاریان بێنی بۆ لاپتۆپەکەت و لاپتۆپەکەت دوجار سێجار ئەتوانن شەحن بکەنەوە بێگومان بە پێی زۆری مارکەوە زۆری هێزی پاوەربانکەکە دەگۆڕێ بە هیوام ئەم ڕێگانی کە باسم کرد سوودی هەبێ بۆتان باگەر پرسیاری پیشانە بتوان لە کۆمندا پرسیار بکەن و بە هاشتاگی ئاسک شاڵاو ئێمە بێگومان لە ڤیددیوی تایبەتدا وەڵامی پرسیارەکان دەدەینەوە.